vamos a representar un modelo en el cual tengamos una viga con diámetro exterior de 2 pulgadas entonces ponemos las pulgadas el diámetro exterior es 2 pulgadas el borde externo está al diámetro exterior sobre 2 vamos a poner una longitud de un metro y tenemos entonces una fuerza aplicada de 200 kilogramos de tal manera que se genera un momento de tamaño fuerza por distancia momento flector y si el espesor es de 2 milímetros tenemos un diámetro interno de diámetro interno entonces de 4 centímetros con 68 milímetros de manera que la inercia seccional para flexión es sobre 64 y entonces el esfuerzo flector será el momento por el valor de C dividido por la inercia si lo expresamos en megapascales esperamos 545 megapascales de esfuerzo flector